tosiaan, mä tulen itse kertomaan teille vähän tuosta muun Euroopan tilanteesta. Mä en ole Saksaan enää palaa. Ja mä oon tosiaan ollut SKPssä mukana nyt joitakin vuosia, koska nyt neljä tai viisi. Jyväskylän Setan toiminnassa mä oon ollut mukana jo yli kymmenen vuotta kuitenkin. Lähinnä tietysti juhlien ja näiden muodossa. Ja puolueen kautta pääsin sitten tähän Euroopan vasemmiston toimintaa mukaan ja samalla tänä vuonna kävi Berliinissä tämmöisen HLPT, Euroopan vasemmiston HLPTQI-työryhmän tapaamisessa. Ja siellä me tosiaan keskusteltiin näissä, no siellä oli Ranskasta, Saksasta ja Kreikasta ihmisiä ja keskusteltiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta omissa kotimaissamme ja <clears throat> nämä transsukupuolisten oikeudet jäi tässäkin keskustelussa aika vähälle, koska niitä sitä edistystä ei ole tapahtunut yksinkertaisesti. Ja Kreikassakin esimerkiksi, mitä tuli puheeksi, niin Syritsa oli ensimmäinen puolue, joka siellä on koskaan edes yrittänyt muuttaa niitä asioita paremmaksi. Mutta ehkä me tiedetään, mikä tilanne Kreikassa tällä hetkellä on, niin siellä, siellä on, tota, se koko maan tila on sellainen, että siellä ei ole pystytty keskittymään näihin vähemmistöjen asioihin. Ja osaltaan selittää ortodoksisen kirkon vahva asema, mikä, mikä mulle myös kerrottiin siellä. Ja se on konservatiivinen maa senkin takia. Ranskassa puolestaan on voitaisiin parannettu seksuaalivähemmistöjen asemaa. Ja vuonna 2013 siellä saatiin se tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan. Mutta sen jälkeen se hallitus päätti, että ne toimet loppuu siihen seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Mutta tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on sitten koko oikeisto ja hallitus vähän lämmennyt näiden sukupuolivähemmistöjen asialle. Mutta sielläkin oli ainut muutos, mitä on tähänkään mennessä tullut, on Pariisissa kaupunkikortti, johon voi itse määritellä oman sukupuolensa. Eli sitä voi käyttää henkilökorttina kouluissa, uimahalleissa ja tämmöisissä. Saksista mä en tosiaan enää puhu, siellä keskusteltiin siitäkin aika paljon, mutta Tuomas, Tuomas kertoi teille jonkun verran tuossa, niin jätetään se. Mutta mä halusin ottaa huomioon myöskin muun Euroopan ja nyt yleisesti ottaen nämä transsukupuolisten ihmisoikeuskysymykset on noussut viime vuonna ehkä eniten pinnalle. Ja useassa maassa on säädetty lakeja tähän sukupuoliseen suuntautumiseen koskevaa syrjintää vastaan, mutta suurin osa näistä maista ei ole sitten tehnyt mitään muuta asian eteen. Tuomaskin mainitsi äh, Maltan ja Tanskan, jotka on tässä suhteessa poikkeuksia. Siellä on kaikilla ihmisillä on mahdollisuus määritellä itse omalla päätöksellä oma sukupuolensa. Siinä ei tarvita niitä lääkärien tai psykiatrien, psykologien mitään lausuntoja. Siellä ei ketään pakoteta mihinkään leikkauksiin, ei tarvi erota, niin kuin Suomessa, eikä tarvi sitä sterilisaatiota. Ja mä hieman tutkin tämmöistä ILGAN, eli koko maan, maailmanlaajuisen seksuaalisen vähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön sivuja, ja siellä ne maat, joissa tätä sterilisaatiota ei tarvita, on vielä vähemmistössä. Tietysti on otettava huomioon sekin, että joissakin maissa ihmisoikeudet ei välttämättä ole yleisestikään sillä tasolla, että ne olisi keskittynyt vähemmistöihin. Ja niitä on tietysti erityisesti nämä entiset Neuvostoliiton maat muutamalla poikkeuksella. Ja tosiaan siellä Ilkan sivuilla oli verrattu 49 maata Euroopassa ja niiden lakeja nimenomaan. Mä halusin nostaa muutaman luvun tuosta esille. Että sieltä listasta löytyi vain 13 maata, joissa näihin viharikoksiin ei lasketa sukupuolisen suuntautumisen vuoksi tapahtunutta rikosta ja 11 maata, jossa vihapuheeksi ei lasketa sitä, jos se kohdistuu sukupuoliseen suuntautumiseen. Niitä maita, joissa hormonihoito tai lääkehoito ei ole pakollista, on vain 12. Ja kirurgiset toimenpiteet ei ole pakollisia 18. Sama on, ei pakoteta eroamaan puolisosta 18 maassa. Mutta kaikki nämä on vähemmistössä nimenomaan. 17 tosiaalinen, että ei sterilisaatiota vaadita. Suomi ei valitettavasti ole siinä vielä mukana. Tietysti voi muistaa sen, että ne, ne on vain lakeja, että se asia siellä voi yleisesti olla hyväksyttävämpää tai siellä voi olla vähän vapaampi tunnelma, mutta sitten on tietysti niitäkin, joissa se on toisinpäin se tilanne on huonompi, mitä ne lait antaa ymmärtää. Mutta mä oon ainakin iloinen siitä, että tämä koko asia on pinnalla. Se on saanut koko maailmassa itse julkisuutta huomattavasti enemmän kahden viime vuoden aikana kuin mitä on varmaan ikinä ennen. Ja sen takia mä toivon, että me saadaan tuota, muutettua asioita nyt kun ihmiset oppii enemmän, koska ne kuulee paljon enemmän, niin samalla ne ennakkoluulot häviää. Ja toivon, että me saadaan tuohon, tuohon, tuohon tuota, Euroopan vasemmiston ryhmäänkin saataisiin muutama ihminen, joka ei olisi, on lähinnä homomiehiä, kaksi naista Suomesta, transihmisiä ei lainkaan. Niin se olisi, se olisi mukava lisää. Mutta tosiaan se oppiminen antaa mahdollisuutta muuttaa asioita. Mä jätän oman, oman osioni tähän. Ja jos teillä on mitään kysyttävää Euroopasta tai Saksaan liittyen, tässä vaiheessa voi muutaman kysymyksenkin ottaa, jos haluaa. No niin.